de desafios. No Festival de Robótica em Cuiabá, os robôs deram show. Eles também, os competidores. Esse daqui é um robô que a gente, na primeira ideia, trabalha muito com anexo coisa que a gente colocava e tirava de cima dele. A gente, por muito trabalho que estava dando e muita incompatibilidade, resolveu fazer o máximo que desse só com essa garra. Deu para fazer uma média de cinco missões, dá para fazer alguma outra. As ideias deram movimentos aos robôs o robô, ele, é, a gente programa ele pelo software, por meio do computador, passa para um mini, mini computador que tem no robô, aí a gente dá play e ele executa tudo que a gente programou pelo software. 52 estudantes de cinco escolas públicas do norte de Mato Grosso participaram do festival, que envolveu as cidades de Juína, Colíder, Confresa, Alta Floresta e Campo Novo do Parecis. Tudo foi novidade para estudantes que vieram da zona rural de Confresa. A maioria dos alunos moram em fazendas, dependem do transporte escolar para estar indo para a escola. É uma escola que funciona no ensino só vespertino, por conta até dos horários, é, porque muitos dependem da, do pai ou da mãe, como tira leite ou trabalha em lavoura, entendeu? Então, assim, para eles ter participado desse projeto, de só de estar aqui, eu creio que já é uma grande vitória, por conta que muitos deles não têm acesso nem da internet em casa. Eu me sinto muito feliz porque por sermos uma escola da zona rural, a gente sempre é menos valorizado. E a nossa escola é uma escola que tem grande potencial, que eu tenho certeza que alunos de lá vão ser pessoas brilhantes, que podem ter um bom futuro. O evento encerrou o projeto de robótica, que desde 2018 capacita os estudantes. A coordenação é do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e tem a parceria do Ministério Público do Trabalho. Ele faz com que os alunos que estão mais diretamente envolvidos nesse projeto, ao mesmo tempo em que eles se dediquem a essa atividade, eles também conseguem ter um desempenho melhor em todas as demais disciplinas. Então é realmente um projeto belíssimo que nós temos certeza é capaz de melhorar a vida dessas crianças. O importante é combater o trabalho infantil, atacando-o na origem, ou seja, fazendo com que a criança permaneça na escola permaneça executando as atividades que deve de fato fazer. As escolas ganharam computadores e peças de tecnologia específica para robótica. O SESI, Serviço Nacional da Indústria, capacitou os professores para trabalharem com os alunos em sala de aula. Essa parceria ela é rica ela contribui com o SESI no sentido do exercício da nossa missão, que é disponibilizar a educação e contribuir para a mudança, com a transformação das pessoas. É um projeto que, que é, é futurista, não é porque trabalha temas atuais e com os olhos voltados para o futuro e ao mesmo tempo desenvolve é, o senso de espírito de equipe, é, valores como a solidariedade, o companheirismo, o respeito à opinião do outro é, e o, o ele incentiva também a pesquisa. E, então, são, são mecanismos que propiciam o, o desenvolvimento do interesse no aluno na continuidade do, do, da, dos estudos, não é? e com isso, então, o aluno permanecendo na escola, nós trabalhamos também o viés do combate ao trabalho infantil. Tudo parece uma brincadeira, mas não é. É ciência, é tecnologia. Eu sou uma pessoa muito competitiva e aqui a gente não pode levar em consideração a, competi a competitividade. A gente tem que ser uma pessoa unida com todo mundo e pensar principalmente é, na amizade que a gente vai fazer e no que a gente vai aprender. E aqui o principal objetivo foi divulgar o que se aprendeu na escola, ao mesmo tempo combater a exploração do trabalho infantil a gente foi convidado para participar do projeto da robótica, a gente imagina construir robô, mas é muito mais do que isso. O, o objetivo principal, na verdade, é desenvolver o aluno. Né? A gente desenvolve comportamento, é, participa participação, integração, responsabilidade. isso é coisa que a gente percebeu efetivamente crescimento neles. O evento chamou a atenção até de quem está acostumado com competições de robótica. O João Lucas é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu só faço Engenharia Elétrica, só curso exatas em si, por causa da, da robótica, que ela é que me incentivou a, a, a, querer seguir esse rumo na minha vida. Então, para mim, a robótica é capaz de é, motivar as pessoas, a robótica é capaz de mudar a vida das pessoas, em todos os sentidos. Muito mais que competir, para estes estudantes, foi uma experiência para a vida toda. Foi uma coisa incrível, uma experiência de você programar, montar robôs com peças simples que crianças pequenas podem usar. Uh, você conhecer novas cidades também, competir, ter aquela animação, tudo é muito único. Então foi uma experiência muito grande. A gente aprendeu muito, a gente viveu muito e foi muito divertido.